La sabanacha agua. Si conmigo solo se desagua, le gusta aunque no maneje guagua. Con los ojos me habla y ya sé lo que quiere, activa sus poderes. Y los juntitos nos sacamos el estrés. Toda la semana guacha deseándote. Porfa, con incertidumbre no me dejes. ella se viene Sabe que el sábado está reservado Ella sale con amigas y yo con mis vagos Hacemos de Cayetano sin que se enteren Para que las malas lenguas no se nos peguen Si entre los dos está todo más que claro El resto no importa, lo dejamos de lado Quiero que baile mis canciones como bailan los TikTok Me tiene cantándole pop Pero la cosa está clara que ninguno la hace drama al otro Me mandó una foto que me recordó aquella noche donde Yo no me la quité y ella tampoco se me quitó Nos dimos contra la pared y al resto no nos importó Al toque me la activé, no sé bien si fue la labia que usé O la manera en la que le paré. Escuchamos Shake le, Don Omar dile Esas bandidas, mi talón de Aquiles Siempre le doy que nos veamos los viernes. Tengo los truquitos con los que ella se viene. Sabe que el sábado está reservado. Ella sale con amigas y yo con mis vagos. hacemos de cayetano sin que se enteren. Para que las malas lenguas no se nos peguen. Si entre los dos está tu más que como le torno mardile. Esa bandida es mi talón de Aquiles. Siempre le doy lo que me pide. Esa bandida es mi talón de Aquiles. Sismo. La ve El ambiente del casino es súper agradable. De la plata para el mundo.